экранда термелүүлөрдү байкоочу аппаратты көрөбүз биз маятникти серпип коебуз ал олку солку боло баштайт бир калыпта кыймылдаган маятниктин астына картон баракты коебуз баракта биз синусоиданы көрөбүз термелүүлөрдүн амплитудасы дээрлик туура келбейт маятникке жеңил шарды илип каршылык күчүн жогорулатабыз биз кайра четке кагып жатабыз картонду бир калыпта жылып биз басаңдатуучу термелүү убактысына жылушуунун көз карандылыгынын ийри сызыгын көрөбүз